জানোঁ পোন্ধৰ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত পৰীক্ষা শেষ কৰাৰ লক্ষ্য শিক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পূৰ্ণ ভেকচিনেশ্যন আৰু এই ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব অহা তিনি জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকেও ল'ব লাগিব দুপালি ভেকচিন পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ পোন্ধৰ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহ